түніменен түніменен тереземді там жұрды түніменен айтып жатты жан сырды жан сырды түніменен түніменен көзің жайнап түс көріп жұмыр басқа мазасыз ой сан кірді сан кірді тереземді ұрмаңдаршы тамшылар іздейсің сен іздеп жүрсің сабыла жанарыңнан арман оты жағылар өз жүрегің өз кеудеңе сыймастан ұйықтай алмай шықтың бәлде сағынып іздейсің сен іздеп жүрсің сабыла жанарыңнан арман оты сабыла жүрегің өз кеудеңе сыймастан ұйықтай алмай шықтың әлде сағынып